皆さんこんにちは、アリックスです。そして今日は新しいビデオなんですけれども、サムネイルとタイトルで見たように、1年生と2年生の漢字テストをやりたいと思います。それはなぜかというと、まあ、あの、日本に行って、あの、フランスに帰国したから、それはずっと日本行きたいと目的がありますので、それをもっと日本語を真面目に一からじゃないんだけど、ちゃんと勉強しなきゃいけないなと思ってましたね。まあ、それはあの、帰国してから日本語を話す機会とか、ビデオ以外には、 あまりないので、そして書くのもね、特に書くが、全然慣れてないし、ちょっとあの、苦手なんですよね、正直。なので、今は、あの、僕のレベルがやばいかと思う。だから本当にシンプルの、えー、感じから、1年生と2年生で、1時間で、その全部をやりたいと思います。あそうですね、あの、今日は、日のビデオのシリーズの初めてなんです。それは2023年で、 日本へ行くの目的があるんですけれども、それは4月ぐらいですね、学生としてできればね、あの今コロナの状態なんで、それは確かなことがないんですけど、 それを目指す、頑張りたいと思います。それで、毎年12月ぐらいで JLPT っていう世界中のあの日本語テストがあるんですし、改めて真面目に日本語を勉強したいと思います。あとは僕が、えー、どのように日本語を勉強したと、あの少しでも気になったら、あっちのビデオを見に行ってください。あの全部説明しましたので、ほとんど全部ね。で、あの時に言ったように、日本語を勉強した時に、それは高校の時からね、今は27歳で、 高校の時から始まってほんの少しずつ勉強しましたねでメインはそのアニメ番組などいろんなことを聞いて聞いたことを真似するのをしましたねそれを繰り返してまあ要するに言うと まあ、日本人の方と普通に自然に喋りたいと思ってたし、うまくやるために勉強しましたね。だから今日はその1年生と2年生のテストをやって、それは全部1時間ね。で、それが、このテストが終わったら、どのぐらいの点があったらを一緒に見に行きたいと思います。うん、それは絶対やばいだと思うけど、久しぶりに全然書いたことないね。日本に仕事をした時にも、ほとんど書くのは必要がなかったんで、プレッシャーがあるよね。ドキドキするわ。OK。じゃあ、 初1年生からいきましょう 皆さんそれはあのやばいんだとわかんないんだけど八重桜って何のかわかんないですでも「や」「や」だからえー、蜂それは桜なんだね桜の使ったことない言葉なんだね「や」だけに集中しましょううんじゃあそれに考えて次に行きましょう七色の虹あ虹虹湯だあでも七色の虹ねあ1 2 3 4 5 6 7 8 9 主任人ね。すいません。それはただ二重のァンなんで、すいませんね。じゃあ、これにしましょう。 あの、皆さん、実はその 1, 1年生だけ終わって1時間かかりましたので、えー、それはなんとね、あのー、この2つを1時間でやるの、本当に想像してたので、それは無理みたいですね、本当に。ああ、それはやばいな。これは1時間ぐらいだったら、これも1時間ぐらいで、えー、やりたいと思いますね。 でもその前に、えー、何点をやったかを見に行きましょうその1年生の結果はどうなるかをそうだね、えー、まあ、少しミスをしましたね正直、まあ、ミスっていうか忘れていた感じとかよく覚えられないとかこれを今まで見たことない言葉というかあの使ったことないこの1年生のテストを消化して全部見たらいくつかのテーマがありますね例えば数の漢字 あとは自然とか、えー、体の部分とかもねいろいろあって、えー、じゃあ最初はガスの感じ、えー、満点は40点でドゥドゥドゥドゥドゥ35点えー、実は大きなミスとかじゃないんですけど少しだけ間違いましたね、えー、例えばその7とかで、えー、100にもあとは七夕っていうのはあの一切も聞いたことあるんだけど書いたことないので 知らなかったんです。まあ、3号はまだ大丈夫だけど、簡単な感じだから、ちょっとね、悔しい。次は、曜日の漢字。満点20点で17になりました。17点。それは早く書いたら、なんでそこで間違ったのかを、さっぱりわかんないんだけど、金曜日。あとは、りんごの木。本を書きましたね。本。それは木じゃないな。なんでそれを書いたかわかんないんだけど。 えー、次は、自然の漢字。自然ね。満点17点で15点。まあ、15点は大きなあの間違いじゃなかったんですね。それは、あの、空気とかその空の漢字ね、間違いました。次は、様子の漢字。様子は満点47点。そして僕は、えー、44点です。44点ね。その3つの間違いは、えー、川上 わしもこの言葉も一切も使ったことないので書いたことないねこれからこれを練習してもう間違いないように気をつけるね動物と植物満点10点で8点になりましたまあそうね発音がこれもよく使ってない発音ですよねホタテ貝とか、えー、花瓶に花を生ける失敗したしあとは森林ね森林も完全に忘れた 次は動作の感じ。16点満点。満点になりました。16点ね。全部正解です。まあ、あのー、こっちはちゃんと書きましたね。それは結構簡単でした。人と体の感じ。うん、そうだね。人と体は、こっちも17点マックスで満点になりました。こっちも結構簡単で、間違いはありません。そして、 この1年生の最後のテストは、人と文化の漢字です。マックスは23点で、21点になりましたね。まあこの1年生はまあまあでしたね。あのー、やばいぐらいのじゃないんだけど、もっと気をつけなきゃね。その漢字を知っても、書いてる時に間違っているので、もっと気をつけて、何日後でもう一回そのテストをやりたいと思ってるね。OK、じゃあ今から2年生漢字テスト行きましょう はい、OK 皆さん、全部終わりましたので、えー、この全部何点になったかを見ていきましょう。えー、1つの漢字が1点だったら、満点が386。そして今は僕が何点になりましたかなそれは324です。324ね、えー、用水にと62点が足りなくて、62、えー、漢字も間違ったとか、それとも悪くなったね、まあ、あの 全然知らなかったとかこういうのなりましたやっぱり2年生だけで難しかったね本当に1年生は少し間違ってもあの僕が書いた時に間違ったとかが多い多くてこっちの方が本当に本当に知らないとかえ何それと思ったねそれとも全然覚えてなくて LINE とかで書いてる時にその漢字を書いてないのでやっぱり全部覚えてないなと思ってました でももっとやばいのを期待してたね、正直。だから今回はそんなに悪くなくて、えー、少し安全できるね。でもそれをもっともっと練習しなきゃいけないなと改めて感じましたね。だからこれからこのチャンネルでもっとこんな、えー、漢字テストだけじゃなくて、そのどうやって日本語をこれから勉強するのかを皆さんに見せたいなと思ってますので、 ぜひこれが気に入ったらあのコメントとかで教えてくれたら嬉しいし、いいねと登録もお願いしますね。今年の JL 危機までずっと僕の成長を皆さんを見せるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。そしてもちろんこんな、えー、コンテンツは今言語を学ぶ皆さんがモチベーションが上がったら嬉しいなと思ってますね。 あのフランス語とか今フランス人がそれを見てあの日本語を学びたいと思ったら頑張ってください応援してますのででは次のビデオまで体を気をつけてまたね